<laughs> karibu sana. Wasalimie watangazaji uh, ama wasikilizaji wa kituo cha Inoro FM Asante. ili tuweze kwanza na karibu sana. mi ah, mimi nitasema Jeff, habari yako, alafu kwa watu wote ambao wanasikiza Inoro murie gando aitu twagaithika muno uh, eh, neguo karibu sana asante uh, tutaanza tu mahali ambapo tuliwachia ndio tulikuwa hapa wakati uliopita na tukazungumza kuhusu nchi yetu ya Kenya. Labda wewe ni mwanasiasa vile vile ni kiongozi mm -hmm. Ukiangalia kwa macho yako unaona tunaendelea vipi kama nchi ya Kenya? Uh, asante sana. Kwanza ningependa tu kusema kwamba uh, tunaingia kwa ule muhula uh, wa siasa na ni vizuri tukumbushane kama Wakenya kwamba sio siku za kawaida, kwa sababu kuna janga hili la COVID-19 ambalo limetatiza mataifa yote ulimwenguni na Kenya haijaepuka uh, hiyo shida uh, na jambo la pili uh, sasa tunaona kwamba vile siasa inaanza kwenda, kwa sababu temperature za wanasiasa zinaanza kuwa tofauti Eh, tumeanza kuona mtindo ambao uh, mimi ningesema ni lazima tuchunge kama Wakenya kwa sababu tumeanza kuona dalili ambazo zinaweza tusumbua tukikaribia uchaguzi. Uh, tunaanza kuona siasa ambazo hazina heshima. Tumeanza kuona mambo ya matusi katika uh, matamshi uh, ya wanasiasa na wafasi wao uh, na tumeanza kuona gasia zikizuka kama kule Laikipia, ukiona uh, yale ona yanatendeka kule uh, tusifikiri ni mchezo. Mara kwa mara uh, gasia za siasa huanza tu vile tunavyoona ama tunavyotazama sasa. Kwa hivyo ni wajibu wa Wakenya wote na wahusika wote uh, mimi nikiwemo na wewe ukiwemo, Bwana Kuria, tuhakikishe kwamba uh, tutazingatia sheria na tuzungumze siasa za kiheshma hata kama tuko kwa mirengo tofauti, lakini heshma ni kitu kikubwa. Kwa kifupi hmm. eh, rais alitoa onyo kuhusu hmm. mikutano ya kisiasa mm. vile vile kwenda kanisani, na wanasiasa wengi sasa wameanza kujiingiza katika makanisa, wewe ukiwemo. Hapo utasema vipi? Ulikuwa Nyandarua juzi, ulikuwa ulikuwa umetembea juzi -hmm eh, kweli tutazingatia tutazingatia kivipi sheria za covid na bado ili hali tunaendelea na mikutano ya kisiasa unajua uh, ni kweli hata kwa makanisa na ni jukumu la sisi wote na hata wale ambao wanasimamia makanisa yetu kwa sababu mimi nilikuwa nyandarwa si katai nilikuwa kwa kanisa mm. lakini ukifuatilia matamshi yangu na heshima ambayo nilikuwa nayo kwa hiyo kanisa uh, sikujaribu kuzusha uh, siasa ambayo uh, inaweza tatiza kenya Kwa hivyo tukienda kuabudu uh, tunaweza abudu uh, kwa kiheshima kama waumini wengine uh, na tutii uh, mazingatio ya makanisa yetu, na ikiwa uh, mkuu wa kanisa anakupatia nafasi uh, ya kusema jambo kidogo ama kusalamia uh, kulingana na utaratibu wao ni juu ya sisi wenyewe sasa kujizungumzia, kujitolea kwa kiheshima respect eh, uheshimu hiyo kanisa na uheshimu, ukiambiwa salamia basi salamia kwa kifupi mm. Eh, usijaribu sasa kwenda kwa mambo ya kutusi wengine yeah. Umaarufu wa kisiasa utatoka nje ya makanisa mm. yeah. na wakati huo utawadia mm. yeah. Kwa sababu vile nimesema, tukumbuke kuna janga la COVID Eh, na sisi wanasiasa tuna jukumu pia la kuhakikisha maisha ya Wakenya inalindwa. Kuna wale wanasiasa ambao wanazuiwa kufanya mikutano yao hmm. Wewe ulikuwa kule Nyandarua, William Ruto alikuwa kule upande wa Nyeri, Raila Odinga alikuwa huku Karen, lakini tuna jamaa ambaye anaitwa Mwangi wa Iria na pia William Ruto inasemekana kwamba alikuwa anazuiwa asifanye asifanye mikutano yake ama asiende kwenye kanisa. Kuna wale ambao wanakubaliwa na kuna wale ambao hawakubaliwi. Wewe kama kiongozi ungesema vipi? Unajua, siwezi jua kwa eh, labda kila incident ina mambo tofauti uh, lakini mimi nikikumbuka uh, kusema ukweli uh, wanasiasa wote wamekuwa wakienda kwa makanisa, wamekuwa wakifanya zile town hall meetings zao Eh, na kulingana na utaratibu uh, kile ambacho tumekuwa tukizuia ni kwa mfano tukitoka kwa kanisa kuwa na zile mikutano ya hadhara um, kwa sababu mi nakumbuka sheria za wizara ya afya na zile gazette notices zimetolewa zimesema kwamba tujiepushe na mikutano ambayo inaweza itwa super spreader ya shida ya covid na sisi wote tunajua kwamba kuna hii eh, variant ya pili hii ya delta ambayo inaumiza watu sana kwa hivyo we must be responsible mm. Uh, sisi wote tuwe responsible we must be our brothers keeper mm. kwa hivyo kama kuna mtu yeyote alizuiwa na nini mimi uh, kwa wakati huu nitajaribu kusema tu ni sisi wenyewe kuhakikisha tunazingatia sheria mm. um, na saa zingine labda kulikuwa na wanasiasa ambao wenyewe eh, wanazozana kule mashinani mm. yeah? Uh, eh, unajua nimezungumza neno la heshma sana mm -hmm. heshma heshma heshma uh, unajua wakati mwingine hata ingawa uh, eh, mko kwa kisiasa kuna kitu kinaitwa etiquette ama katasi saa zingine unaweza ambia mjumbe wa eneo fulani nitapita katika eneo lako hiyo ni heshima sio lazima unapata idhini kutoka kwake mm -hmm. lakini ukisema mimi na kwa mfano mimi nikisema nitakuwa Nyandarua, uh, ni vizuri niambie gavana, hata niambie mjumbe wa huko kwamba huenda nitapitia kule. Hii ni etiquette mm. Uh, heshima tu yeah. Uh, eh, sisemi ati yeye ananipatia license mm -hmm. ya kuzungumza kule, lakini kuna wengine uh, ukiona siasa inazuka hivyo inaonekana kwamba labda kuna wale sasa wanajaribu kuchukua candidates wapya, wanataka kuplant pale Eh, na hii ndio inazusha ghasia mm. ama rapsha mm-hmm. kwa wanasiasa kule mashinani. Kwa hivyo tukienda mbele, mimi nikisema tu uh, siasa saa zingine wanasema haina heshima, lakini ni sisi wenyewe kubadilisha mtindo huo. Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wake wamekuwa wakirushiana cheche za maneno, vile vile wafuasi wao mm. wanarushiana cheche za maneno. Kwa sisi wananchi ambao waliwachagua wakati viongozi wawili ambao walichaguliwa kwa tiketi moja wanarusha na cheche za maneno, sisi kama wananchi tunabaki wapi? Na nyinyi e, ambao mlikuwa kwenye siasa hamwezi kuwaita mkae chini mzungumze, ama hiyo sio kazi yenu? <laughs> Eh, Kuria, tunaona siasa ya ajabu katika taifa letu uh, kwa sababu uh, kusema ukweli uh, tulichagua ama wakenya walichagua uh, serikali ya Jubilee uh, Uhuru akiwa mkubwa president na akiwa na naibu wake, lakini sisi wote tumeshikwa na bumbwazi kwa sababu hatujawahi kuona wakati mwingine ambapo kuna uh, marushiano ya maneno uh, na ukosefu wa heshima uh, uh, kutoka kwa uh, ofisi ya naibu wa rais kuelekeza kwa ofisi ya, ra ya rais na wafuasi wao, kwa sababu mkubwa wa taifa ama mkubwa wa chama cha Jubilee ama mkubwa wa, wa, wa, wa, wa serikali iliyoko ni Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo sisi hushangaa, na tukienda mbele kama Wakenya ni lazima sasa tujiulize, je, huu utakuwa mtindo wa kawaida ama tutaku, itakuwa namna gani? Kwa sababu uh, kile tunaita collective responsibility, muliingia kwa tikiti moja, kama kuna mazuri mumeyatenda uh, eh, nyinyi wawili uh, ama serikali kwa kijumla, na kama kuna matatizo ambapo labda tumekuwa na upungufu kwa utekelezaji wa, wa kazi e, sasa itakuwaje kwamba moja anasema kwa, kwa shida mimi siko lakini kwa mazuri niko uh, eh, sunaona hii ni, ni, ni kuhadaa wananchi wa, wa, wa, wa, wa kitaifa uh, kwa sababu kama sera zina, zinaenda vizuri unataka kujigamba, na kama sera haziendi vizuri ama utekelezaji hauendi vizuri unasema sio mimi, ni yule mwenzako ama ni yule mwingine. Sasa Wakenya wanashindwa kabisa kwamba tunaelekea wapi, na siasa kama ya hii, hii ni siasa ya unafiki na tukienda eh, kwa siku za mbele si vizuri uh, tuwe na utengano wa aina hii uh, katika uongozi wa taifa, ikiwa uongozi wa county government, ikiwa uongozi wa serikali ya kitaifa, kwa sababu uh, shida kama hizi ama matatizo kama haya yanachelewesha uh, utekelezaji wa maendeleo kwa wananchi wa, wa kawaida. Mwaka wa siasa uko uh, mbali na mm miezi kumi na moja hivi mm -hmm. tumeanza kuona miungano ya kisiasa tumeanza, tumeanza kuona watu wakihamahama katika vyama mm -hmm. nyinyi kama ANC mna mpango upi, mna mpangililio upi kuhusu chama chenu? Mnanuia kufanya elections ama mnajipanga kivipi? Um, mambo ya kusema ukweli, uh, labda hatujaona watu wakihama bado tutaona <laughs> labda baada ya miezi sita ndio utaona kabisa kama wanahama ama wahami, lakini tunaona kat, eh, kila chama kinajipanga. Uh, nikirudi tu kwa swali hili lingine, hata tumeshangaa uh, kwamba kuna serikali ya Jubilee uh, na kuna UDA uh, na ukiangalia unaona kwamba uh, wale wana promote UDA bado wako katika uh, serikali ya, ya Jubilee eh? Kwa kimombo wanasema you want to have your cake and eat it eh? <laughs> um, lakini tukienda mbele mimi najua kwamba uh, tutaona rapsha uh, wale wakitoka kwa mrengo fulani wakienda kule na wengine waende kule na um, tutaona watu wengi uh, ama vyama vingi vikiipuka uh, labda tutaenda kuona independent candidates watakuwa wengi eh, kwa sababu eh, imani katika vyama vya kisiasa eh, pia inapunguka kwa sababu ya eh, vile vyama hivi saa zingine vinaendeshwa vina, vina eh, na watu kuogopa kwamba labda nomination eh, itakuwa na mapendeleo si tumeona tu kwa vyombo vya habari kuna wajumbe wengine wanalazimisha kwamba uh, wao wanataka tikiti za automatic kwa, eh, kwa vyama vyao na haya yote uh, yataleta shida na kuhakikisha kwamba uh, labda tutaona mabadiliko na movement tofauti katika vile vyama, lakini sisi kwa ANC tunajipanga uh, uh, sasa tuna uh, kwa sababu kuna deadlines za IBC, kwa hivyo tunatengeneza nomination rules zetu na ili tukisubmit tuwe tumetekeleza deadlines za IBC, na sisi tunataka wanachama wetu wazidi kuzungumza na wenzetu ili e, tuwapate hata wale wanapata shida kama kuna wale wanapata shida kutoka kwa vyama vingine e, sisi kwa ANC tunajipanga na tutawakaribisha na tutazungumza nao na watapata kwamba kuna mpangilio wa kutosha katika chama cha ANC ili vijana na wale ambao wanataka kuingia kwa siasa hata wakina mama na wale wa, wa, wa, wenye walemavu watakuwa na nafasi nzuri katika chama cha NC. Tukizungumzia swala hilo mm. la vyama vya kisiasa mm. kulikuwa na muungano wa NASA mm -hmm. na kumekuwa na vuta ni kuvute katika upande wenu, katika upande mwingine eh, wa ODM. Kwa sasa mumeafikiana kivipi? NASA ili hiyo ni historia, ilikufa, e, imekwisha si hata eh, tuli, sisi wote tuliandika hata registrar wa political parties mm -hmm. akatoa ujumbe kirasmi mm -hmm. kwamba sasa eh, ilikuwa kati mwezi jana August, mwisho wa mwezi August alitoa uh, communication kirasmi kwamba sasa hakuna NASA tena. Kwa hivyo mimi sioni kuna faida yote ya kuongelea juu ya NASA kwa sababu hiyo ni historia. Tunazungumzia mambo ambayo yalishapita, ndio. Wengi wamependekeza kwamba kama naibu wa rais mm. hafurahishwi na vile serikali inaendeshwa akiwemo rais mm. ajiuzulu. Na juzi nilikuwa mahali nikamuuliza eh, kiongozi wa ODM kama ni vyema mm. mtu mm. ajiondoe, akasema ni vyema. Labda wewe kama kiongozi ungesema naibu wa rais ajiuzulu kwa sababu hawapelekani vile ambavyo ingefaa ama endelee. Na ndio unajua, uliniuliza swala hili mm -hmm. na nilisema kuna siasa ya ajabu mm. ambayo inatendeka katika uh, taifa letu yes. Ukweli wa mambo, ikiwa mumechaguliwa kwa tikiti moja na ikiwa uh, mkubwa wako na wewe hausikizani uh, badala ya kuingia kwa uh, tuseme kereketo ama ili, ili mchecheto wa kurushiana maneno. Kama wewe unaona kwamba sera ama mwelekeo wa mkubwa wako haukupendezi, uh, basi ni jukumu lako kusema kwamba basi wacha nijiondoe ili eh, nafasi ipatikane kwa mwingine na waendelee. Kwa hivyo eh, lakini katika sijui kama ni bara la Afrika tu ama katika Kenya, kulingana na katiba yetu uh, inaonekana kuna ile hali ya wanasiasa uh, kulalamika mm. lakini hawataki uh, kujiondoa mm. uh, kwa hivyo kwa hivyo kama kama ingekuwa demokrasia ama vile sisi tunavyojua siasa mm -hmm. ni vizuri ange, kama angesema basi, kwa sababu hatusikizani, wacha nijiuzulu. Lakini anasema kwamba akijiondoa mm atakuwa amewakosea watu ambao waliwachagua mm-hmm. kama atajiondoa vile vile hata ule mwingine ajiondoe kutana serikali. <laughs> Sasa hiyo ni siasa tu, mm -hmm. wanarushiana maneno mm -hmm. uh, lakini wewe uh, kusema ukweli um, etiquette ama heshima ya kisiasa mm -hmm. tukienda mbele uh, ni lazima sasa tuanze kuangalia principles ambazo tutatumia, kwa sababu kama hauwezi kusikizana, hamwezi kusikizana kwa sera na nini mm -hmm. uh, na tumewahi kuona haya yakitendeka uh, eh, hapa awali uh, tuliwahi kuona kwa mfano wakati mmoja uh, katika serikali ya, ya, ya, ya Moi uh, wakati uh, uh, rais mstaafu Mwai Kibaki alikuwa anataka ku kusimama kwa uchaguzi na kuunda chama chake, alijiuzulu na akaunda chama cha DP. Tushawahi kuona hayo. Kwa hivyo uh, sasa hapa ndio sisi tunashangaa, mbona mtu hawezi kusema basi, kwa sababu sasa mimi lengo langu nimeona si, hatusikizani, afadhali nijiuzulu na kila mtu ajue kwamba anaenda kujenga chama fulani, alafu atembee na hiyo chama yeah. Lakini ukitumia nafasi za serikali, pesa za serikali eh? vifaa vya serikali uh, maafisa wa polisi, kila kitu cha serikali, alafu nasema lakini sisikizani naenda uh, nitazidi ku, ku, kupata zile benefits, lakini kupiga kelele. Hii, hii ni tofauti bwana. Sasa tuingie katika uh, tuingie katika siasa mm -hmm. Ni, kwa, ni kweli kwamba sasa wewe utakuwa katika kinyang'anyiro cha mwaka elfu mbili na ishirini na mbili Ulikuwa naibu wa rais, la, makamu wa rais wakati huo, ulikuwa waziri wa fedha. Uh, mtu anajiuliza ama nitajiuliza, Musalia Mudavadi akiwa rais, tuna matarajio gani kwake kama bwana Masharia vile mhm. najiita <laughs> eh eh, Masharia <laughs> Masharia wa Mudavadi Masharia wa Mudavadi, <laughs> eh, eh, tuna matarajio gani kwako wewe kama rais? Eh, kwanza ni vizuri tujue kwamba yale ambayo niliwahi kufanya hapo awali inanipatia nafasi kupata tajriba, yani experience ya kwa ofisi za umma public office, na tajriba ni kitu ambacho uh, hautapata kwa classroom. Uh, tajriba ni lazima uwe umepata kwa uzoefu, kwa kufanya uh, kazi katika sekta mbalimbali mbali, Eh, na kujifunza kwa hivyo lengo langu kubwa uh, katika uh, nia yangu ya kutaka kuwa rais wa jamhuri ya kenya kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kila wakati kwa wakenya wote uh, na jambo la pili nataka tuimarishe uchumi wa taifa letu uchumi katika sekta zote, kama ni kilimo, kama ni biashara, uh, kama ni uchukuzi, yani sekta zote za kiuchumi uh, ni lazima uh, tuhakikishe kwamba ziko sawa. Mimi na, naweza kutambua, uh, tukubaliane. Kwa mfano kama ni infrastructure, mabarabara, uh, uh, na, uh, reli na kadhalika serikali ya Jubilee imejiandaa vilivyo. Tunaweza bishana kama ilikuwa kwa bei ambayo uh, ni sawa ama si sawa, lakini ukweli wa mambo infrastructure imewekwa. Lakini sasa uh, kile tungependa kuona ni kwamba uh, Wakenya wanatumia vipi hiyo infrastructure. Hatutaki kuona barabara, uh, barabara lakini hatuna wafanyabiashara ama wakulima ambao mazao yao yanatoka kwa mashamba na kuelekea uh, kwa soko ikiwa ni soko ya humu nchini ama ni soko ya, ya, ya, ya ng'ambo nchi za ng'ambo ama nchi za, za kigeni kwa hivyo sasa ni lazima sasa tuanze kujiuliza tutafanyaje ili uchumi wetu uwe bora na wakenya wapate pesa mfukoni nikisema pesa mfukoni nataka mazao yaongezeke wapate rasilimali zaidi na wapate pesa zaidi. Kwa hivyo kuna mipangilio ambayo mimi ningependa kulenga, ningependa kuhakikisha kwamba eh, hii deni ambalo linatushika koo kama Wakenya. Eh, mimi huchekesha watu lakini ni ukweli. Mimi nasema deni la umma kule juu serikali inafulizwa eh, na madeni makubwa makubwa za nchi za kitaifa eh, eh, na hapa chini mwananchi wa kawaida naye anagongwa na fuliza yetu ya, ya kawaida. So, juzi umeona 1.2 billion zinakopwa kila siku eh, eh, eh, Kuria, wewe nataka nikurishie kitu kidogo kwa, kwa simu yako unaniambia athirere eh, we <laughs> mashari abotige eh, ngoja nikupatie namba ingine kwa sababu hile fuliza inafanya nini? Ina, ina deni. Kwa hivyo kuna kile tunaita household debt eh? household debt deni lile kubwa la kitaifa sasa limeanza kuingilia kule kwa nyumba, na sasa household debt zinaanza kukua juu. Kwa hivyo mwananchi hawezi kusave na mwananchi hawezi kujimudu. Kwa hivyo ni lazima tuwe na sera ambazo tutasaidia wafanyabiashara na wakulima ili waanze kupata faida zaidi kutokana na jasho lao. Kwa hivyo lengo langu kubwa ni mambo ya uchumi, alafu tuhakikishe tena sekta zingine za afya, elimu ha, ah, tuna tunazidi tena kuziangalia vilivyo na tupigane na ufisadi. Ah, kwa hivyo hii ndio ajenda ambayo mimi ningependa kuwa nayo katika taifa letu mm. Tuzungumzie kuhusu One Kenya Alliance kuna mazungumzo kati ya Musalia Mudavadi, kuna Kalonzo Musyoka, kuna Moses Masika Wetangula na Gideon Moi mm. ambaye hatu haonekani vizuri. Um, kwa sasa mmeafikiana kivipi? Ni nani ambaye mmeweza kukubaliana, ni nani ambaye atakuwa akipeperusha bendera yenu? katika uchaguzi mtaenda na, na, na muungano huu ama mmeafikiana kivipi? Ni mapema kidogo, ndugu yangu, kuna majadiliano yanaendelea na yatazidi kuendelea kwa sababu kuna kamati ambayo tumeunda ambayo inafanya process ya kuangalia kwanza kwamba tunakubaliana kwa sera ambazo tunataka tuweke mbele kwa mstari wa mbele, uh, kwa sababu hatutaki tu kusema kwamba kuna muungano lakini ajenda yenu haijajulikana vizuri. Eh, kwa hivyo ni lazima kwanza uh, wafuasi wetu, wanachama wetu, uh, wabunge wetu waone kwamba hizi sera ni sera ambazo zinaambatana uh, na vile wananchi wa Kenya wanataka. Okay? Hilo ni step moja ya kwanza na ni, ni, ni, ni ya muhimu sana. Uh, jambo la pili uh, mimi na wenzetu tumekuwa tukisema uh, majadiliano ambayo yako katika One Kenya uh, tunataka pia Wakenya wengine wahusike. Kuna vyama vingine ambavyo vingependa kujua kwamba One Kenya wanazungumzia nini na wanataka tuungane, tufanye nao kazi. Kwa hivyo ni lazima tupeane nafasi, na ndio kwa sababu tunasema hatuharakishi kufunga mlango na kusema kwamba tayari sasa tumemaliza na tumechagua huyu ndio atakuwa candidate ama yule, kwa sababu hata tukiona utaratibu ambao ulikuweko uh, kwa, kwa, kwa coalitions zingine uh, hiyo itakuja baadaye, na deadline ya kuweka usajili wa coalition ni mwaka ujao, sio mwaka huu. Ndio ulikuwa kule Mombasa mm -hmm. mara mbili mm -hmm. uh, mara ya kwanza ikasemekana, hatujui, hatuna uhakika, wewe ndio ulikuwa kwenye mkutano mm -hmm. kwamba Rais Uhuru Kenyatta aliwaambiwa msipoungana huyu jamaa atawabwaga mm -hmm. E, mkutano wa pili ikasemekana wewe, sijui ati ulisema katu wewe utakuwa katika kinyang'anyiro. Labda unaweza tueleza kulikuwa na yapi kule Mombasa? Hayo yalisemwa na vyombo vya habari, yalikuwa ni kweli? na kwa sasa msimamo ni upi? Unajua, saa zingine hizi ndio watu huita hadithi za alfulela ulela <laughs> kwa sababu watu hawako kwa huu mkutano, lakini wanajaribu kusema ilisema hivi, matamshi liko hivi. Kwanza, ikiwa uko na umekutana na rais wa jamhuri ya Kenya ha? na ndugu, mimi nataka nikuambie mkienda kule eh, kukutana na rais wa Jamhuri ya Kenya, mkiingia kwa room pahali, eh, hakuna mtu mwingine anaingia pale, ni nyinyi tu eh, hata simu hauingii nayo kule, hata, hata mimi eh, unawacha simu kwa gari. Kwa hivyo itakuwaje mtu anajaribu kusema kwamba uh, hii ndio yalizungumziwa ama yale uh, lakini mimi ningependa kuambia tu Wakenya kwamba uh, Rais Uhuru uh, hakushurutisha mtu yeyote wala hakujaribu kulazimisha mtu yeyote uh, achukue msimamo fulani. Yeye alituita kama uh, opposition tujadiliane tu mambo ya kitaifa uh, na tena tukazungumzia mambo ya COVID na vile yanakumba uh, Wakenya na ni vizuri sisi wote tuchangie kuhakikisha ma, eh, maisha ya Wakenya ah, ah, haisumbuliwi haitatiziki kupitia kwa shida za COVID. Yeah. Hayo ndio mlizungumza kule. Ndiyo, kwa hivyo hakuna siasa mbaya mlizungumza kuhusu 2022 ni nani atakuwa akipeperusha bendera? Hakuna. Uh, hakuna kwa sababu yeye ni rais wa taifa la Kenya na yeye chama chake ni Jubilee. Sasa itakuwaje uh, atambue ni nani atapeperusha bendera ya wapinzani? Mm hiyo si jukumu, hilo si jukumu lake. Okay. Ndio. Naibu Rais alisema kwamba anasubiri kuona ni nani atachaguliwa ama ni nani atateuliwa kuwa mgombea ama ambaye atakayepeperusha bendera ya OKA. Naye Raila Odinga hajasema kwamba atakuwa kwenye kinyang'anyiro, lakini watu ambao wanamuunga mkono wanasema kwamba atakuwa katika debe. Je, uko tayari kumenyana na wao wawili, kumbuka kwamba mlikuwa katika chama kimoja. Okay. Ndugu, ndugu um, mimi niliwahi kusimama mwaka wa 2013 na wakati niligombea kiti cha 2013 uh, Raila alikuwa kwa, kwa kinyangaricho hicho aligombea kupitia kwa tikiti ya CORD uh, na Ruto akawa mgombea mwenza wa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta. Kwa hivyo tumewahi kukua kwa uwanja wote wakiwa pale. Kwa hivyo tukienda mbele eh, ya Mungu hatujui eh, eh, tukiwa hai na tuko sawa sisi wote eh, labda tutakuwa kwa uwanja tena tukigombea kiti cha urais mm. Ndio katika Mulembe Nation kule mm. kwenu mm -hmm. kuna zaidi ya wapiga kura milioni mbili nukta nne tano mm -hmm. lakini kuna wagombea urais wamefika sijui ni watatu sijui ni wanne Musalia Mudavadi, Muhisa Kitui, e, Moses Masika Wetangula, tukizungumza kuhusu kuketi pamoja na mhm. kuzungumza kama watu ambao wanatoka upande mmoja, mmeafikiana vipi? Uh, ndugu, tutajua tu ni nani anapeperusha bendera uh, ya chama fulani wakati makaratasi ya candidates yatakuwa yamepeanwa kwa ibc e mm -hmm. eh, wakati de, de, deadlines zitafika na tutajua nani ameweka makaratasi pale. Kwa wakati huu sasa, uh, kila mtu anaweza kuwa na nia eh, na wengi wanaweza labda hata wengine watajitokeza, lakini hatuwezi tukasema kwamba hawa ndio watakuwa uh, peke yao na mimi nataka tu nirudishe ni, ni Wakenya kwamba tukikumbuka kuna mwaka pia uh, Raila alisimama na hata urengo akasimama kwa tikiti ya SDP. Uh, eh, kuna wakati nadhani hiyo ni kura za 1997 97. Kuna wakati tuliona pia Uhuru 2013 uh, eh, Peter Kenneth alisimama Mwiru Paul Mwite Martha Karua nakumbuka na, na, na, na hatimaye wapigaji kura wa eneo la uh, Mount Kenya uh, wenyewe eh, hawakusema kwamba hawataki kusikia haya majina mengine. Hao ni watoto wao pia, lakini kwa upande wa kura wenyewe wakaona tuta mwagia mtu fulani na wakamwagia Uhuru. Kwa hivyo hata tukiwa na candidates wawili ama watatu ambao wana wametoa matamshi katika eneo la magharibi kwamba wanataka, hiyo ni haki yao, lakini hatimaye mpigaji kura ndio atajua anataka amwagie nani kura zake. Kumekuwa na swala la kiongozi wa Mulembe ni nani? mm -hmm. E, kuna watu wanasimama wanasema ni huyu, kuna wengine wanasema ni huyu wewe unaweza jiita kiongozi wa Mulembe? Hakuna, hakuna kiongozi wa Mulembe. Unajua hakuna kingdoms mm -hmm. uh, Uh, katika Kenya hii taifa letu na katiba yetu haitambui kingdoms Uh, Sisi wote tumezaliwa pahali uh, lakini kingdoms utazipata kama kule uh, sheria imepeana kama kule Uganda utapata Wabanyankole, utapata Wabaganda, sheria yao imekubali hivyo lakini sheria ya Kenya haikubali ati mtu anaitwa uh, kiongozi wa kabila fulani. Uh, mimi hupenda kuambia Wakenya wa hivyo. Mimi nimezaliwa kule, labda ushawishi wangu utakuwa na heshima miongoni mwa watu wa ambao wanazungumza lugha hiyo, lakini tukienda mbele na vile katiba yetu ilivyo, ndugu, tuheshimu katiba ya Kenya na tuzungumze kama Wakenya, tusiwe watu ambao tunataka tujiweke katika uh, vyombo vya kikabila uh, kila mara. Tujivunie kuwa Wakenya uh, eh, sisi wote ndio mlima Kenya. Mm. Wanajiuliza, umeonekana Nyeri, umeonekana Nyandarua, umeonekana Murang'a. mm -hmm labda Mungu akikujalia hata Meru, hata Meru ulikuwa huko juzi, labda Mungu akikujalia mm -hmm. na mm-hmm urejeshe makaratasi yako kwa IBC kama kion, uh, kama mwaniaji urais. Kuna vile wanatarajia utamchagua eh, mgombea mwenza kutoka upande wa Mlima Kenya. mm -hmm. Uh, inawezekana ndugu eh? Kwa sababu inawezekana ama ni kweli? Uh, no, nataka nijieleze ni mm -hmm. uh, kwa sababu uh, kusema ukweli watu wa Mlima Kenya uh, wanao umaarufu uh, wa kisiasa katika taifa letu tukilinganisha tu na uh, vile wamepata nafasi ama viongozi wamepata, uh, tumepata viongozi watatu uh, ambao ni wazaliwa wa uh, mlima Kenya ambao wamewahi kuongoza taifa letu uh, mwanzilishi wa taifa mzee Jomo Kenyatta uh, mzee Mwai Kibaki uh, na sasa Uhuru uh, Kenyatta. Kwa hivyo kuna umaarufu mwingi katika eneo hiyo, na hawa ni watu ambao wanapenda biashara uh, wanapenda kuzingatia mambo ya kiuchumi na kadhalika. Kwa hivyo wanaweza changia sana ujenzi wa taifa letu kama Wakenya wengine. Uh, Wakenya wengine pia wanachangia uh, taifa letu uh, kwa njia mbalimbali uh, kwa hivyo uh, sikatai uh, labda inaweza fanyika. Kwa hivyo kuna uwezekano, kuna uwezekano nä ngatho må thikä rä ria tå gå kå tå kä aria na må tongoria wa kä ama anc må calia igoro rigie uria aratanya gukorwo agika angikorwo ni agathii irebe mwaka-ini wa ngiri na mirongo ire na igire no tuguthi na mbere na kuria ciuria ndirona ciuria cianyu kwitukira guko kwa 22989 no turumirire kwa at inoro ke kuu ni gwa twitter facebook ni inoro fm na no ukorwo ugiturora nginya kuria kwa inoro tv na inoro fm na muthenya umuthi tugugikorwo tukiuria ciuria ici na uh, bwana musalia mudavadi mm. mlima kenya inaonekana kwamba kuna siasa nyingi mm -hmm. Kuna watu ambao wanasema Musalia Mudavadi amekuja hapa ni wetu. Kuna wengine wanasema William Ruto amekuja ni wetu. E, kuna wale wanasema Raila Odinga ni wetu. Kuna wale pia wanasema kila mtu ambaye atakuja ni wao. mm -hmm. Labda wewe umetoka mahali ambapo, ambapo pia kuna watu ambao ni wengi zaidi. mm -hmm mnapofika hapo, hiyo confusion inakuwa namna gani, na watu hawa wataumia baadaye? Sikuelewi ndugu, confusion gani? Con confusion ya mm. kila mtu akikuja wa uh -huh. wanasema ni wao uh -huh. kila mtu akikuja ni wao, mwelekeo uko wapi? Nadhani nadhani wanasiasa wa Mount Kenya wanataka wasikize uh, kila mtu, kwa sababu huenda sijui, lakini kwa wakati huu uh, huenda labda uh, eneo la mlima Kenya uh, halitatoa presidential candidate uh, tukielekea 2022 lakini sijui kwa sababu bado uh, kuna nafasi uh, kwa hivyo nadhani kile wanafanya wanataka wasikize wanasiasa wengine kwa sababu kwa mfano sisi katika eneo la magharibi uh, tumewahi kusikiza sera za Mwai Kibaki uh, kama ni mzee Moi, kama ni ni ni ni, ni Uhuru Kenyatta, kama ni Raila uh, tumepata hiyo nafasi na watu wamewasikiza, alafu hatimaye wanaamua kwamba wanataka wapigie nani uh, kura. Kwa hivyo lile linalotendeka uh, katika mlima Kenya uh, ni la kawaida. Tofauti tu ni kwamba uh, labda uh, yule mgombea kiti ambayo wame, unajua wamekuwa wakizoea uh, personality wa uzito kama ni Mwai Kibaki, kama ni Matiba, kama ni Uhuru uh, kujitokeza na kusema anataka labda kwa wakati huu uh, kuna hilo pengo ambalo li, li, linaonekana katika eneo hiyo, na ndio kwa sababu labda uh, wanatulia na kutumia strategy ama mbinu tofauti na kusema wacha tusikize wengine. Eh, kwanza kabla hatujaamua uh, vile tunavyotaka uh, lakini mimi ningependa tu kuambia nitazidi kuwashawishi eh, nitazidi kusharia eh, kama masharia hmm. eh, ili tuone kwamba tunaweza pata partnership eh, na wao hmm. ndio um, kule kwenu magharibi mm. inasemekana kwamba kuna wale ambao wanakufuata zaidi mm -hmm. na kuna wale ambao wanafuata Raila Odinga mm -hmm. kuna mtu ambaye uh, ni, ni watu ambao wanachanganua mambo ya kisiasa alikuwa anasema tusipojichunga mm -hmm. tutakuwa watu, kama watu wa Mulembe watu wa Mulembe anasema hivi mm -hmm. huwa hawamchukui hawa, hawa mhm. mmoja mm. wao mm. na kukufa naye vile, vile Raila kwao Nyanza anashikwa mm. e, vile Uhuru anashikwa kwao Central, vile kule Mombasa ba, wanasema hivyo. Sijui labda hapo ndo niko na, na, na swali kidogo, swala mm. tata mm. Je, itakuwaje hapo? Mimi ningependa tu kusema kwamba ni demokrasia, kama ni Wakenya ambao wameonyesha uzalendo mm katika taifa letu tangu tupate uhuru, ni watu wa eneo ya magharibi mm na ni vizuri tukienda mbele tuheshimu, kwa sababu wameonyesha mfano, lakini watu wengi hawakuona kwamba kuna maana ya kufata huo mfano. Uh, sisi tukifika uchaguzi tumetazama candidates na tumewapigia kama Wakenya. Hatujapigia candidates kwa sababu ya ukabila, na ndio kwa sababu Moi alipata nafasi yake akapata kura za eneo hiyo, Kibaki akapata hata Raila akapata, ah, hata uh, mimi nikapata wakati nilikuwa nimesimama mm. na tukienda mbele, si ndio hiyo demokrasia tunataka? Tunataka tuwe na nafasi uh, tukienda uh, katika eneo fulani upate kura kule. Unataka wa, watu wa Narok ama Wamasai wakupigie kura, unataka Kalenjin wakupigie kura. Hiyo ndio hali ya kujenga taifa mm. Ikiwa unataka uwe kiongozi na unangojea tu kura za kabila yako peke yake, basi inaonekana kwamba umaarufu wako hauko sawa na Wakenya hawakutambui vilivyo. Kwa hivyo ni lazima kama Wakenya wa, wa tuzidi, tusizidi kushutumu uh, msimamo wa watu wa magharibi kwa sababu waliwahi kupigia mtu fulani na fulani. Tujaribu kuonye, kutambua kwamba hawa wamekuwa wakijitolea kusema kwamba kama Mkenya yeyote akiwa mme ama mke na anatafuta uongozi na sera zake ni sawa, zitambulike kupita, kupitia kwa kura. Na huo ndio msimamo wangu. Mimi sitaki kusema natafuta kiti cha urais ili wa Waluya ama watu wa mrembe peke yake wanipatie kura. La, mimi nataka kura za Mount Kenya, nataka kura za Nyanza, nataka kura za Rift Valley, nataka kura za Pwani, nataka kura za North Eastern, nataka kura za Lower Eastern, nataka kura ya kila mtu, hata yule wa Ugek nataka kura yake ha? minorities nataka kura zao. Kwa hivyo huo ndio msimamo mimi ningependa tujenge katika taifa letu, tujenge a nation ndio Uh, mlima Kenya ndio kuna hao wangwana wawili, kuna Raila Odinga na kuna uh, William Ruto. Kuna mtu anauliza hapa kwa SMS mm. Je, ndugu Masharia ana uhakika kwamba atawabwaga hawa wawili katika mlima Kenya? Ni, mimi nataka tu niwaambie uh, mimi nafanya ziara zangu katika mlima Kenya na mimi nauza sera zangu na kile ambacho ningependa mpigaji kura yeyote ikiwa yuko mlima Kenya ama yuko katika eneo yoyote ya taifa letu, mimi nawasihi wachunguze sera zetu. mm -hmm. Nani atasimamia uchumi vizuri? mm -hmm. Nani anaweza pigana na ufisadi sawasawa? Nani ataunganisha Wakenya? Nani hataleta uhasama katika uh, taifa letu? mm -hmm. Ha? Hili ndio jambo ambalo mimi ningependa ku, ku, kuomba wapiga kura ha? watoweke kwa kichungi na watazame hizo sera. Uh, isiwe tu nafata jina, tazama nyuma ya hiyo jina ni nani? Uh, ni mtu mjanja? Uh, ni mtu mkorofi? Ni mtu mwizi? Ama ni nani nyuma ya hilo jina lako? mm. Na hilo ndio wazo ambalo nataka Wakenya wote uh, wafikirie. Kwa mfano, juzi nikiwa Nyandara nilisema Eh, pia wapigaji kura wajue, je, ukichagua kiongozi ambaye ana mtindo wa kukasirika na kuwa na hasira, tunaweka Kenya wapi? Kwa sababu kama mtu ana hasira na kiongozi ne ambayo huonyesha hasira kiholela holela ama hadharani Je, wakati utampatia mamlaka ataongoza Wakenya na hiyo hasira ama vipi? Na ikiwa atakuwa kiongozi mwenye hasira, mwananchi atakuwa vipi? Na haya ndio maswali ni lazima tuzingatie. Ni nani atadumisha amani katika taifa letu? Yeah. Kuna mtu anauliza mm. Je, ulikuwa unamwelekeza mtu fulani mm. ama ulikuwa tu unazungumza kwa jumla, Wakenya wasichague viongozi ambao wanami? Nazungumza kwa jumla, kwa jumla. Yes, okay. Ikiwa unatafuta kiongozi wako kule mashinani wa MCA mm. Mm-hmm. usitafute mtu mwenye hasira mm -hmm. Ikiwa unatafuta mjumbe asiwe mtu mwenye hasira ikiwa ni governor asiwe mtu mwenye hasira mm. ama mtu ambaye ataongoza kwa njia ya hasira, mm. hata ikiwa ni rais kwa sababu kwa kimombo wanasema if you elect an angry leader that angry leader will administer in anger and if he administers in anger he will hurt the ordinary citizen mm. uh, utendakazi wako pamoja na magavana mm. unaonekana kwamba unafanya kazi na kila gavana mm -hmm. siri ni gani ama ni kujipanga tu? Na, ndugu, unajua mimi nilisimamia sana mambo ya ugatuzi uh, kwa serikali ya Kibaki uh, nikiwa waziri wa local government, jukumu langu lilikuwa kuunda sheria ambazo zitaweka msingi wa serikali za ugatuzi. Kwa hivyo Katiba yetu imeheshimu ugatuzi, na tukitaka tubadilishe mambo yetu ni lazima tuheshimu hiyo katiba na tuheshimu ugatuzi. Kwa hivyo ukiona mimi napeana heshma kwa serikali za ugatuzi na kwa magavana, ni kwa sababu huo ni msingi tukienda mbele, ambao ni lazima ukuzwe kabisa, ndio maisha ya Wakenya yaanze kubadilika. Serikali ya kitaifa ni lazima ifanye kazi na serikali za ugatuzi eh? tumeona pahali hapa awali eh, serikali ya kitaifa inafurutana na, na, na, na magavana. Haitakikani kuwa hivyo, tunatakikana tusaidiane eh? Ukiona mfano kama Nairobi wakati eh, serikali ya, eh, ya ugatuzi ya Nairobi ilikuwa ikikosa heshima na serikali ya kitaifa, si watu wa Nairobi lianza kuumia? Ah, hatimaye Uh, uh, serikali ya, ya, ya Nairobi eh, wakafanya impeachment, assembly ikafanya impeachment, na tumeona katika sehemu zingine uh, kwamba ni, ni vizuri tuwe na serikali za ugatuzi ambazo zitafanya kazi na serikali ya kitaifa kwa njia inayofaa. Uh, kwa hivyo ukiona mimi nazungumza na wale ni kwa sababu mimi napeana mwelekeo kwamba tukienda mbele nikipata nafasi ya kuongoza taifa la Kenya, mimi nataka serikali yangu iwe na uhusiano mwema na serikali za ugatuzi. Katika mahojiano ya moja kwa moja na viongozi mbalimbali hao, mm. nimetaja Raila, uh, William Ruto na wengine, wameulizwa kwamba ka, ka, kama wanaweza fanya kazi na wewe, na pia wewe kuna siku uliulizwa ukasema, mbona mnaniuliza mimi, mbona msiwaulize wao? mm -hmm umefika mahali sasa ukasema enough is enough nimefanya kazi na hao na sasa pia wao wafanye kazi na mimi. Una, unajua ni, ni, ni kwa nini nilijibu hivyo? mm -hmm. Kwa sababu mara kwa mara uh, watu wamekuwa na mtindo wa kufikiri kwamba uh, jukumu letu ni kuwaunga wengine mkono tu uh, lakini ikifika wakati wa wale wengine kutuunga mkono wanaanza kusitasita. mm -hmm. Na ndio kwa sababu nilisema swala hili wakiniuliza, je, na wao wameulizwa Ah, na wao wako tayari kuunga wengine mkono ama wanataka tu ile uh, vile tulivyowasaidia wakati ule tukaunga mkono tena tuzidi kufanya hivyo yeah. kwa hivyo bwana siasa ni heshima bwana yeah. ulikuwa una una unaelekeza hilo kwa kwa Raila Odinga kwa sababu ulimuunga mkono twen, eh, eh, eh, ulimuunga mkono mara kadhaa Ndugu, mimi nimeonyesha kwamba mimi naweza saidia wengine mm. Nilimuunga Uhuru mkono 2002 ha? Ah, wakati Kibaki baadaye alishinda. Kwa hivyo mimi nimeonyesha dalili, alafu pia nikamuunga Raila mkono 2007 na 2017. Kwa hivyo mimi nimeonyesha tayari kwamba I can support other people mm. yeah. Kwa hivyo ndio hilo swala mimi nilikuwa nasema eh, tuheshimiane kisiasa isiwe tu kwamba it's a one way uh, direction okay. nitakusomea kwa kizungu hmm. hi musalia is a more gentle person that makes people judge him wrongly he appears to be extra sober which is a poor trait of a leader a leader should be assertive bold and charismatic e, kwa, kwa maoni yako hiyo kuna watu ambao wanakuangalia wanaona kwamba wewe ni mpole sana hauzungumzi hau, hau, hau kwa ukali, haurushiani cheche za maneno, hauna ule ukali. Kwa Kikuyu tunasema orome ile hauna ile orome we <laughs> tigina na maondo maingi mimi niko na urume, mimi niko na courage. Unajua kuzungumza uh, sio lazima ni upige sauti ya juu mm -hmm. ndio mtu aseme unasema nini mm -hmm. you can be polite yes. and very firm yeah? unaweza kuongea kwa utulivu lakini neno lako lisikike yes. na mimi sijawahi kuona shida yangu mm. uh, katika mimi niko kwa siasa mm. nafahamu siasa mm. mimi si padri ni mimi ni mwanasiasa kwa hivyo naelewa sawa kwamba uh, I may be polite but I can be firm mm. na kile ambacho mimi nasema ni kwamba si lazima tuwe na siasa ya matusi na je hiyo siasa ya vurugu ambayo watu hupenda imetusaidia namna gani 2007 2008 wakati watu walikuwa wakikufa who benefited si watu waliumia mm. kwa sababu ya kujipiga kifua na kutoa matamshi ambayo hayaeleweki mm. ambayo yanakera wengine Jamani, tusirudi kule. Hata juzi tumeanza kuona dalili za kuonyesha kwamba tusipochunga sisi Wakenya usahau mapema sana ha? Saa zingine watu wanatuuliza tumekuwa kama ngiri ha? Ha? Eh? Ngiri inafukuzwa alafu kidogo inasahau mm. Inaanza kucheza tu tena tena, ndio wakati huo sasa inachinjwa ha? Kwa hivyo ni lazima sisi kama Wakenya tujiulize, je, tunataka wale tunaita toxic politicians ha? wanasiasa ambao wanatoa sumu kila mara ndio tuseme sasa siasa imekuwa tamu ndugu hiyo tutakuwa tukihadaa wa Kenya ha? na mimi ningependa security agencies na wanasiasa wahakikishe kwamba violence hairudi violence hairudi mimi nilihusika na upatanishi tukiwa na Kofi Annan na Mkapa na Grasha Machel. Upande huu mimi ndio nilikuwa kiongozi wa upatanishi na upande ule mwingine Martha Karua ndio alikuwa kiongozi wa upatanishi. Tukakaa siku arobaini na mbili kule Serena, tukizungumzia ndio Kenya ipate utulivu, ndio baadaye tupate ile grand coalition government. Ndugu, tusicheze na siasa, tusijaribu kusema kwamba ni lazima tupiganishe watu ama ni lazima tutoe intimidation kwa wapigaji kura. La, mimi sitaki kufanya hivyo na sitafanya hivyo kamwe kwa sababu msimamo wangu ni kwamba tone la damu yoyote ya Mkenya isimwagike hapa Kenya, na ndio kwa sababu chama chetu kikaitwa Amani National Congress. Wakenya ambao wanatoka mlima Kenya mm. wakulima wa chai, majani chai mm -hmm. kuna majani chai, kuna kahawa, kuna maziwa mm -hmm. na kwa sasa tumeona kwamba kumekuwa na vuta ni kuvute mm -hmm wewe ni mtu ambaye umefanya mambo ya uchumi mm. Mungu akisaidia ukichaguliwa kuwa rais mm-hmm. ni mambo gani ambayo utawaahidi wakulima kutoka mlima Kenya? Ndugu, uh, kwanza nataka niwapongeze uh, wakulima wa mlima Kenya kwa sababu ukifata historia walipata pigo kubwa uh, hapa awali wakati uh, kahawa uh, ili, ili, ili, ulimaji wa kahawa ulididimia uh, wakapoteza mali nyingi, hata bei ya mambo ya majani chai ikakuwa mbaya, lakini kwa kimombo kuna kile wanaita resilience uh, ya haswa wakulima wa, wa mlima Kenya walikuwa na resilience, wakaanza kuingia kwa akade, ma, ma, akademia wakaingia kwa avocado Eh, wakaanza kufanya value addition na wakajimudu, lakini waliumia hata kwa, kwa, kwa, kwa mambo ya ng'ombe za maziwa na kadhalika walipata hiyo shida. Kwa hivyo tukienda mbele, mimi nataka niseme nilipokuwa katika wizara ya, ya, ya kilimo kwa mfano uh, tukiwa na wenzetu ambao ni marehemu sasa kama wakina Michuki na Anyona, nilitoa sheria ambayo sasa ilitoa uh, zile factories za majani chai kutoka kwa parastatal zikarudi sasa zi, zimilikiwe na wakulima, na ndio kwa sababu wakulima sasa wanaweza kuchagua directors zao vizuri. Mimi ndio nilikufuatilia hiyo sheria na tukapitisha huo mswada, tukatoa KTDA kwa Kenya Development Authority ikakuwa Kenya Development Agency ambayo inamilikiwa na wakulima, sio parastatal. Ile ingine ilikuwa parastatal sasa inamilikiwa na wakulima na tukabadilisha mambo mengi. Juzi nimeona Munya pia uh, ame, ame, amefanya further improvements katika sekta hiyo ya majani chai. Kwa hivyo tutazidi kuconsolidate yale mabadiliko ni ya, ambayo ni ya maana. Tumeona kahawa imeanza ku, kurejeshwa, hili ni jambo la muhimu. Uh, tumeona sasa ni lazima tufanye bidii uh, wakulima ambao wanakuza ng'ombe Eh, za, za uh, wanafuga ng'ombe za maziwa wasaidiwe wapate bei nafuu uh, juzi nilikuwa Githunguri kwa kwa nikaona factory yao ya fresha ambayo wakulima wameunda cooperatives nzuri na wanafanya mambo ya ajabu. Kwa hivyo haya yote yanaweza enezwa katika sehemu zote za Mount Kenya na Kenya yote sio tu pale, kwa sababu tukiwa na hayo, hayo maneno nataka tusaidie pale. Mimi ningependa kuhakikisha kwamba tukienda mbele, wafanye biashara na kila mtu anakuwa na haki yake, wale wafanye biashara wadogo wadogo. Ha? harambe ilianzia wapi? Kenya, pulling together. Alafu juzi tukasikia wanaambiwa kwamba wafanye biashara wadogo hawawezi kujikusanyisha, alafu walete container moja peke yao. Walikuwa nalazimisha lazima iwe mtu mmoja peke yake analeta container. Hii ni kuwa cooperative movement eh? ile hali ya kukuja pamoja na kuchangia ili watu wafanye biashara. Haya yote tutahakikisha kwamba ease of doing, kurahisisha wao kufanya uh, biashara. Mimi sitaki kuona uchumi ambao wale wanakutembelea nyumbani, Bwana Kuria, badala ya mabenki kuja kukukopesha pesa, unapata ni auctioneer anakutembelea mm. Hapana, nataka tupunguze auctioneers wasisumbue wa Kenya. Hii ndio unaita uchumi bora, mm -hmm. pesa mfukoni kabisa. Ndio hiyo, ndio hiyo. Okay. Uh, nina maswali mawili matatu ya kumalizia. mm -hmm. La kwanza ni kuhusu ufisadi. mm -hmm. Umesema kwamba utakapochaguliwa kama rais mwaka elfu mbili na ishirini na mbili utahakikisha kwamba hatuna mambo ya ufisadi mm -hmm. wanasiasa na wanasiasa na tumekuwa tukisikia tumesikia mambo ya, ya, ya shamba eh, la kaburi tumesikia mambo ya bag itakuja mm. je utajitetea kivipi na wanasiasa ni wanasiasa watarejesha mambo hayo? watajaribu kurejesha lakini mimi nataka nikwambie mm. uh, tume ambayo ni ya Bosire Commission mm. ambayo ni public mm ilifanyika uh, wakati wa Mwai Kibaki aliteua Busire Commission of Inquiry kwa mambo ya Goldenberg. Wakafanya uch uchunguzi wao, wakafanya hearings na wakasema Mudavadi hakuwa na lawama lolote, na Mudavadi ndio yeye alijitolea kusimamisha huo ukora. hata nimeandika kwa kitabu changu. Kwa hivyo hakuna neno la ku eh, la kuzungumzia pale. Kwa hiyo mambo mengine ati kaburi, mimi sikuhusishwa kwa kesi yoyote. Wale walihusika, mambo yalienda kotini. Kwa hivyo hiyo ni porojo ilipita. Mm. Yeah. Kwa hivyo una, una madoadoa? Mimi sina madoadoa. Wewe ni mweupe kama pamba. Mimi niko tayari kupigana na ufisadi sasa. Mm. Okay. Mm. Wewe ni rafiki wa Uhuru Kenyatta. mm -hmm. Kweli ndio ni rafiki yake eh, sikatai. Na wakati ambapo nchi inaendelea kama vile ambavyo tumeona eh, hali ngumu ya maisha, mikopo, kwa nini kama rafiki yake ulisema wewe rafiki utamsaidia, kwa nini hata usimwambie mambo mawili matatu ni mtu anauliza. Nimemweleza, nimemweleza mara nyingi, si mimi ndio nimesimama kwa mstari wa mbele nikisema kwamba kama uh, serikali ya Kenya tujichunge, kwa sababu tumeingia kwa mikopo ambayo itakuja kuumiza uh, eh, Wakenya na tayari tunaona uchungu wa mikopo fulani yeah? na nilikuwa nikizungumzia kwa mfano uh, ushuru ambao tunatozwa asilimia sabini 70% ya huo ushuru unaenda kulipa madeni Eh, ndio hiyo nilikuwa nikisema fuliza ya, ya juu mm. eh, 70% mm. eh, ya ushuru ambao tunatoza ama tunachanga katika Kenya unaenda kulipa madeni. Kwa hivyo tunabaki na kiasi kidogo, asilimia thelathini, kutekeleza mambo yetu mengine. Ni lazima tubadili ili tusiwe tunatuma 70% kule ndio pesa ziende zisaidie wakulima, zisaidie wafanya biashara, mabenki zipate nafasi ya kukopesha uh, wafanya biashara wetu pesa badala ya kukopesha serikali kila mara. Kwa wakati huu pesa nyingi zinaenda kwa, kwa serikali, hata zile za, za mabenki hapa wananunua treasury bonds na treasury bills mm. ha? Eh, kwa sababu serikali ina shida ya pesa na haya nimesema mara nyingi kwa hivyo jukumu moja la serikali ambayo itakuja na mimi nimewahi kuwa na hiyo experience hakuna njia nyingine ya kupunguza hii shida ila kuhakikisha kwamba tunafanya renegotiation tunazungumza na wale ambao wametukopesha pesa tupewe nafasi zaidi na zingine riba ipunguzwe mm-hmm. ndio tujimudu mnatofautiana kisiasa na Raila Odinga. Je, katika tofauti za kisiasa kuna tofauti zingine ambazo mko nazo naye? Kama gani? Nauliza tu. Hapana, hapana, hapana. Na William Ruto. Hii ni siasa. Siasa tu. Yeah, ni siasa, watu wana tofauti za kisiasa. Mm. Yeah. Okay. Yeah. De, De, de, de, hiyo ndio nini? Hakuna mambo ya kibinafsi. Mm -hmm. Hii ni siasa ambayo sera zake labda haziambatani na sera zangu, sera za yule labda haziambatani na sera zangu, ama msimamo kwa neno fulani hatuambatani nazo mm. yeah. Labda mimi ningependa ku utaratibu fulani na wao wana, wanataka njia fulani mm. Kama hatusikizani, hiyo ni tofauti ya kisiasa mm. Ndio. Na William Ruto, mna tofauti zozote za kisiasa? Kwa sababu umeonekana ukisema kwamba mm -hmm eh, ameanzisha hustler movement na pia ameongeza ameongea kuhusu bottom up uh, economy na ukaonekana kana kwamba unatofautiana naye. Oh, kile mimi nashangaa ni kwamba kwanza yeye yuko katikati ya serikali. Kama kuna sera ambazo zinatokera kama hizi eh, ambazo zimetuweka kwa madeni mazito mazito, si yeye amekuwa kwa jikoni, yeye amekuwa akihusika na hizo sera sasa itakuwaje? E, yeye sasa anasema yeye ndio ana suluhu, lakini yeye ndio amekuwa mmoja wa wale wametuweka kwa hiyo uh, kona. Kwa hivyo hapo ndio mimi nasema tuna mambo tofauti. Na juzi nilikuwa nauliza watu, ukisema kila mara bottom up ama nini, wewe unazungumzia nini? Kwa sababu kama kuna shida, kuna shida ya madeni, ndio tutafanyaje kutatua shida ya madeni? Lakini ukisema bottoms up itatatua shida ya madeni, wewe unaimaanisha nini? Haiwezekani hivyo, kwa sababu lazima tutakuwa na uchungu, ndugu yangu, uchungu wa kupunguza eh, kubadilisha priorities za Wakenya, kwa sababu hizi pesa ambazo unasema utakopesha watu kwa kila constituency 100 million additional na nini, na pesa za women's fund zimeenda wapi? Pesa za youth fund zimeenda wapi? Hizo zote zimekuwa zikienda wapi? Ndio sasa unasema utapata tena zingine za kitoa finance ya hizo zitakuwa wapi? Tunalia ushuru bana ha? tunalia ushuru. Gharama ya transport ya uchukuzi imeenda juu kwa sababu kila mara serikali inaongeza pesa kwa gas, kwa petroli. Sasa zile pesa wewe unasema utatoa free kule, utazitoa wapi? Na tayari kuria mimi na wewe ushuru unatafinya, hatuna pesa za kutosha mfukoni kwa sababu ya ushuru. Sasa ushuru umeenda kwa airtime, gas, gas wameweka excise duty kwa mikopo. Yaani serikali inanuza tu pahali popote eh? inanusia tu pahali popote, inaweza pata tu eh? harufu kidogo ya kusema bwana jamaa anapata nafuu hapa, wanalenga na kuchapa. Haiwezekani eh? Wakenya wamechoka eh? Kwa hivyo ni lazima tutafute mbinu ambazo zitaweka zitaleta ajira kwa Wakenya, zitaongeza mazao na kadhalika, alafu hatimaye tunaweza punguza, punguza ushuru kwa Mkenya yeah. Lakini ikiwa wewe unasema tu kuna expenditure expenditure expenditure expenditure, lakini hawaelezi watu income itatoka wapi, income ya kufinance hiyo expenditure itatoka wapi? Tunaelewana? Yeah kwa dakika moja ama mbili mm. zungumza na watu. Kuna watu wa Kenya wanakusikiliza mm -hmm. kuna watu wa mlima Kenya wanakusikiliza mm -hmm. zungumza nao kwa dakika moja, wambie kwa nini ni Musalia Mudavadi. <laughs> Asante sana. Mimi nataka tu niwambie Wakenya hivi, one, nasimamia uchumi bora ha? Tunataka tuweke Kenya mbele kwanza, Kenya kwanza, uchumi bora na baada ya uchumi bora, pesa mfukoni. Eh, tunataka usalama kwa kila mtu. Tunataka tuwe na serikali na taifa ambalo litazingatia sheria ambayo litafata katiba ya Kenya. Tunataka taifa ambayo Mkenya anaweza ishi pahali popote katika Kenya hii na afanye biashara ikiwa anaishi Chavakali, anaishi Lamu, anaishi Laikipia, anaishi eh, Kwale, pahali popote katika taifa hili, anaishi Nyanza, anaishi Kisii, pahali anataka kufanya biashara awe na nafasi ya kukaa bila kusitasita kwamba maisha yake yamo hatarini na biashara zake zitalinda vilivyo. Hii ndio mimi nataka katika taifa letu. Ndire na maundu maingi nduraigwa mm-hmm. eh. Asante. Huyo alikuwa ni kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, na tumekuwa na mazungumzo ya moja kwa moja kutoka uh, Musalia Mudavadi Center hapa mjini Nairobi. Tunashukuru sana kwa wewe kupata nafasi ya kuzungumza na sisi na vile vile tutaangalia vile ambavyo ulisema wewe hutaki kuwa na crowd kubwa, kwa sababu kuchaguliwa kwa mtu sio crowd, ni vile ambavyo naambia nitakuchekesha kidogo. Mhm. Nilikuwa nasema mhm. siku ile mimi nitafurahi kama Mkenya mm -hmm. ni siku ile nitaenda kwa soko uh, ama ukipita na ujaribu kuitisha mkutano siku kama Monday ama Tuesday mm. ama Wednesday mm na watu wakuambie hakuna nafasi ya sisi kuja kwa huu mkutano mm. -hmm. kwa sababu tuko kwa kazi tuko, busy. tuko mm. -hmm. kwa wera yes, eh? yes. we are busy mm. -hmm. so we have no time mm. -hmm. tengeneza mkutano wako on saturday and sunday au tutakuja huko mm. -hmm. yani kile ninachosema ni kwamba crowds ambazo watu wanapata sasa mm. -hmm. sio crowds kwa sababu wamependwa mm. -hmm ni crowds ambazo zinapatikana kwa sababu kuna upungufu wa wera, upungufu wa kazi Alright. miongoni mwa vijana wetu. Kwa hivyo jukumu letu tubadilishe wapate hiyo nafasi. Atherere Thank you very much. uh, na, nataka nimalize hey. Eh. na neno moja tu Sema. Ha? ngai amurathime Amen. Tumwe ha, na tuwe ha, hamwe Thank you. Thank you very much. Tauga uchumi bora, pesa mfukoni. Ucione Musalia Mudavadi aka masharia na nitwagicokia ngatho eh, muthikiriria na mwiroreri cokeria ngatho ni tondu wa nyitanä re hamwe na ithui tucemanie å ngä ngai amurathime na murime gukumia asante